Всем привет! С вами снова я, Никита Карамов. А это значит, что вы смотрите «Едем нах! Дойчланд!» Пилотный выпуск прошел на ура, а это значит, что вы сможете увидеть своими глазами все мое путешествие. В этом выпуске я вам расскажу про экскурсию по городу, а также встречу с одним из мэров города в ратуше. Но обо всем по порядку. Начинаем! Рано утром мы вновь собрались на Ойропа Плац, или на Европейской площади, которая в будущем станет нашим постоянным местом встречи. Ровно в 8 часов, ох уж эта немецкая пунктуальность, мы отправились на экскурсию по городу. Экскурсия, однако, начиналась не с площади. До следующего места сбора мы прошли через Айрмаркт, яичный рынок, где располагается офис руководителя программы, и гостиница, где жили наши учителя. Наконец мы дошли до Кольмаркт, капустного рынка, там у фонтанов нас ждала женщина-экскурсовод с неплохим знанием русского, полученного в школе еще в годы разделенной Германии. Началась экскурсия со старого города, исторического района Брауншвейга, а именно с рынка старого города. Нам показали торговый дом ткачей или Гевантхаус, построенный аж в 1303 году. Также в этом доме находится самая первая аптека города. После обзора рынка мы подошли к ратуше старого города. Здание выполнено из бежевого камня и покрыто крышей из красной черепицы. Ратуша выделяется своими высокими остроконечными окнами и статуями на фасаде, среди которых имеется статуя Мартина Лютера, переводчика Библии на немецкий и основателя лютеранства. На стене можно увидеть железный брус и табличку «Броншвейгский локоть» 57,7 см. Этим эталоном жители сразу давали понять, какой длины их локоть. Далее наш путь лежал к Пекаклинд, пекарскому уступу, но не к нему самому, а к фонтану, расположенному там. Этот фонтан был установлен в 1906 году и посвящен немецкому фольклорному герою Тилю Ойленшпигелю. По легенде, он родился в Брауншвейге и странствовал по миру, обманывая граждан и насмехаясь над ними. Фонтан, где Тиля окружают статуи мартышек и сов, выполнен с отсылкой на одну из историй о Тиле, где он в прямом смысле испек этих самых сов и мартышек. Наконец начиналось самое интересное, ведь мы направились к самой исторической части города, к крепости Данквардерода и к собору Святой Блазии, где обитал основатель города Генрих Лев. Фасад собора украшен большими солнечными часами, которые по сей день показывают более-менее правильное время. Со стороны двора у крепости стоит бронзовая модель площади и табличка, где указана вся базовая информация о крепости. Над площадью города возвышается брауншвейгский лев, символ города, а точнее его статуя. На площади также расположен Фивикхаус, или дом Фивига, где сейчас находится музей истории города. После посещения крепости мы прогулялись до Брауншвейгского замка, где заседает правительство города. Крышу замка украшает квадрига, которую мы обязательно рассмотрим поближе в одном из выпусков. Перед замком стоит памятник герцогу Карлу Вильгельму Фердинанду. В паре шагов от замка стоит Happy Рица House, настоящее чудо архитектуры. Дом имеет причудливую форму и раскрашен интересными цветными рисунками. В этом доме расположен штаб-квартира известной немецкой фирмы по производству одежды – Нью-Йоркер. У здания нам также довелось обнаружить фирменную машину, раскрашенную в шахматную клетку. Кстати, о машинах. Посмотрев ролики из Брауншвейга, можно подумать, что в городе их немало, однако пробок за две недели проживания я так и не встретил. Люди порой предпочитают трамваи и автобусы вместо машин, или же ездят на велосипедах, которых тут очень много по сравнению с Казанью, но все же меньше, чем в той же Голландии. И, наконец, ратуша. Самое главное здание во всем городе. Именно тут заседает мэрия, состоящая из обербургомистра и других бургомистров от политических партий. Во дворе ратуши имеется даже собственный кусок Берлинской стены – В ратуше нас ждала встреча с мэром-представителем социал-демократической партии Германии Аннагрет Ибе. Она поприветствовала нас и рассказала немного о жизни в Германии. Das ist wunderbar, dass Sie wieder hierher gekommen sind. Und es ist auch für Herrn Oberbürgermeister Ulrich Markurt eine große Freude, dass diese Städtepartnerschaften Полное видео вы можете посмотреть в END Экстра, нажав на видео или перейдя по ссылке в описании. Но ну а на этом на сегодня все. В следующем выпуске я расскажу вам про образование в Германии и про школу, в которую я ходил. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы новый выпуск вышел как можно быстрее. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Никита Карамов. Пока!